kljub temu, da smo mišli na nabor eh, že med bivanjem v Arbenzinstvu in takrat sem jaz bil dodeljen nemški pešadiji. Ko sem prišel domov decembra 42. leta, me je že čakal poziv, tako kot sem prej rekel, da moram stopiti v nemško vojsko, nasilno mobiliziran. Kljub temu, kot mladenič, 18 let, pa še mogoče, mogoče kak mesec več, nisem imel pojma, kaj je vojska, kaj je orožje. In tako sem prišel jaz v nemško vojsko, v Brno na Češkem. Brin, po nemško se je reklo. V vojski sem bil 42 leta, decembr, januar in februar. Tam je bilo, po nemško so rekli, Ausbildung ali po slovensko bi rekel, vežbanje nemškega orožja. In takrat smo dobili, kaj bi rekel, eno delo, s katerim nisem imel pojma, borba proti takratnim nemško, uh, eh, ruskim vojakom. Februarja 42, oziroma 43. leta smo bili poslani, takrat, ko je nemški rajh doživljal hude čase za nemški rajh, ker so sovjetske trupe premagovale nemške trupe v Stalingradu gor v Leningradu in takrat smo mi bili poslani na vzhodno fronto.